Белые птицы кружат над крышами. Может быть, где-нибудь видели, может быть, слышали. Под ними опущенные веки. И всмотрись попристальнее.